Thank you. tane koyacağına göre papete. Sare gama padani sa sare dhapa magari sa sa sare di gaga mama papa dadani sa sa sa sare ni dhada ma mama gagari sa sa अब मुझे फिर से गिटार बजाना तो मन कर रहा है बजाते हैं को लगता होगा कि मैं पढ़ के ऐसा हुआ लेकिन नहीं मेरा प्रोफेशन है गेमिंग मैं गेम कर करके ऐसा हुआ हूँ ओके आज हम खेलने जा रहे हैं जी टी फाइव चलिए शुरू करते हैं कॉपीराइट नहीं देना यूट्यूब प्लीज गंगा सुंदर युक्ति का रूप धारण की नदी के तट पर खड़ी थी उनके सारे और निर्भर दर्पी ने राजा शंकर को मोल दिया था गंगा बोली राजन आपकी पत्नी सुना मुझे स्वीकार है पर इससे पहले आपका मेरी शर्त मानना पड़ेगा क्या आप मानेंगे राजन ने कहा अवश्य ना धन्यवाद हुए थ्री पॉइंट सेवन हो गया है ये हो गया वो हो गया ये हो गया ये बड़ा सा भी हो गया सारा कर चुका है ओके राजा साइकिल वालों के सारे दस मान लिया और वचन ने कहा उनका पूर्ण रूप से पालन करो यहाँ भूख लगी है किचन बहुत दूर में क्या करें अरे ये फ़ोन है ना